I have not received a statement from Idi Amin. Mm. Now you are telling me that you, you are, are you deadline? You are moving out. Era luta ishire because could not be uh, find a job, mm. a job anyway. Mm. He just he joined the, the priesthood. Yafuka mkatulichi. Yagena mbuwa fuwati. Juma olis, naita abama olis, na abuza wataifempia. Mm. Mm. Why didn't you carry this story of Amin? You have not been covering the OAU here. baliobuzaoyinza obayita abalalu but when you look at them baali bagala gavumenti yaabwe hmm. nekimulemu edita nekimulemu okuddamu lipota n'kiddamu ti you see we have a problem of jumaolisi emugamba Now that you are senior editor cannot explain and you can explain, you are the editor in chief now. Mudu popular utali wapi? Ndaba wewe bidagiro. Uganda gas. Nefulumye kifananisha Idi Amin nga yesa avinga. Sajja bamuyitanga byabafumu. Mm. Yali sabu editor. Kati sabu editor byabafumu waraba Idi Amin nga yesa avinga kumukoro. Nalowoza ndi this is the good side of Idi Amin. era eddoboozi lyabafumu liri nnyo ku radio one hmm. oba obuulira nga bagenda okusoma amawulire yabafumu yayita gunjimolis yayita lubuulwa yali photograhu hmm. wa uganda agas yabafumu yali aluddewo nga basabwetisa bwe balwawo yasuze mugunu n'amubuuza why did you use this photo are you saying that idi amin is impatient cannot, be, cannot wait to be served newabawo omusajja era yali wa uganda agas hmm. amin ataketi nyerere as usual did kakati omusajja oli mukifo kyokuwandiika ti amin raps nyerere yawandika nti amin reps nyerere <laughs> yadduka emisinde wano teyasulawokgezako <laughs> okugaa kiriki hmm. ti these ministers of information irrespective of their level of education mm. we are monitoring what was happening what was what was going on what is going on mm. kakati olupapula lwa monita luwandiise eki luwandiise eki mm. you would call them nobaga nti at least even give, giving them naye olunaotekayo sente nanyini buyinza ngaakolawo akakampuni ke mm. ngadduka nazo nekaleediyoko omukyalo takasasulafe atuyitambwa kakati media yabalema mm. this for two days mm. even if I give every media institution, the major ones, mm. who knows? Jeba suze, jeba gendo kusula mawotel. Who is monitoring? What channel is jeba edimo gundi yon? I've visited. Mm. One of the, the things that Museveni helped me to do, he exposed me. Tuwagina nga mawanga amalala. Mm. Tuwagina e China nga basa celebrating. Nga kuliko firimi ya mau. How he liberated the China. Mm. abawano nabakova ogwanga ogwanga ogwanga because they think that it, to be a minister of information the most powerful minister of information during uh, uh, uh, uh gund hitas government was joseph gobes joseph gobes was highly intelligent man to be a minister of information you must be highly intelligent you must monitor mm. kakati joseph gobes ye musajja akyasinza okulimba mu nsi Germany was losing the war, mm-hmm. but Joseph Gobez was uh, organizing press conferences every day. Today, we have sent seven battalions to the west. We have sent seven battalions to the north. Mm. That which I just know, era Balinians, Balin, woke up one morning and they saw the Red Army. The, the Russian Army had already taken over Balin. Yes, Mulabono Musajo Musanyo Wakatemba. wa Bashir. Mm. Yabagamba nti capital waje waambye mujemba twaleyo ngamanyi bagenda bakubira abasasi mukubu. Mm. Walaba mukwatako. Walaba abazungu bamukwatako. Teba mukwatako. Ne yeto yinza kubera na ba ministers of information. Ndi yemu seven year olds. Omaye president yoyo nze na mutunule ne mulaba. Mm. President Museveni does not respect the media. Musiko abo lugambo baba chi mm. ne neisha mm. ya mwe. Mm. nemuja museta usinitishat mbwekusechi which you don't present your celebrs that mm. he needs a person yamanyi media to this time the minister of information must call you nabagamba tulina abagenyi ennaku ezi all you are busy stories you publish them tomorrow after the visitors adzef like a muganda couple tiwene muganda couple mm. a person comes wekimanyi tyinza okuva ewa muntu nogandi mirundi yakubye mukazi wolubale mutu mwaba batalinga nze sibatalinga mm. sikuba bakazi sikuba baana bange era bantu bababuuza mm. naye tatawamwetabakuba ah, waliwo ekizukuluaaaa <laughs> mm. kakati mwe bwemuba temulina strategy eyo nti yod even no gye mubasuziza kyano kyeriwo in some countries the even limited the channel abali abali chane mu mzee muli oyinza okulaba chana emu muzetamani ebyo nebina tubimaliza obyogedde njatuddeyo ku nsonga gyenakubuuzizaako bwana bioni biliyoni musanvu omukulu genda mukuwonya abantu enkumi nnya mwana mu babiri era nga bannayuganda beebuuza okuba tugenda kuwonya abantu enkumi nnya mwana mu babiri mu kifo kimu bagenda wa covid bagenda bakoleddwa ebintu bingi tebagemeddwa tugende lwaki bizinesi zabo things mm. one african tradition nti mukola emikolo mm. mukola embaga nemukolaki mm. era nze nze sikubirangaku muntu simu ti embaga yange etuuse mm. when i lose relatives ka i lose relative even my family sigibuulira no mbeera nemikwano gyange ngaaba tubayita mikwano naye bwokoze <coughs> embaga yo mwasalawo mwewase ne mukazi w'omwaka ogwo ebesi item gyemuyina why do you pressurize somebody sebe mbaga etuse is it a problem to me because africans mm. they are used to big parties okay that's so this is a party it is they celebrate mm. how many visitors does the american government invite when abana bakode abana bazikulu bakwini nga bawasa bayita abantu bameka africans is for era nabagamba mm. ndi in africa mm. you only have a king at the surplus level. Society before surplus cannot have a king mm. because a, a king is a part, part is for consuming. Mm. nabagamba nti mulembe gwa kabaka abaana bonna abaali mu masomero ga buganda mu kampala mm. bagenda nga ku saawa musanvu nebalya nebalya nebabatiirawo amaliba mm. wy every person who visited buganda kabaka ze palisi yajanga nebyobwerere mm. tuli mukulya katonga jjula kabaka tagaba bifi agaba biyingula mm. yes so african tradition is of celebrations so you're celebrating that's, se that's, that's, that's why you're calling this, this, this number yes that you believe eh hey, ubanga museveni yawangudde akalulu ngati wali yasanyuse kivula nti hirozidde obo te hmm. yagiteekanga mu ssente tewali bubbi ku obote gwekimanyi nti ku mulembe gwobote nali <coughs> mu siniya yak eh, nga basinya 6 ne 5 babawo omusaala alabwenses nga ssente eza hirozidde hmm. bagenda okuva ku upc headquarters nga bonna bazina kiteekeko olwaleero ku nalweiso ne banne bannakalema tuzirabaku bamuli tuziraba hmm. essente za upc eza hirozidde buli gurupu yazifunyanga ku sekuriti abeeta abaaki abaaki celebration mm. omanyi nti embaga yobote yamalawo pawundi emitwalo esatu obotes wedding mm. yamalawo e, e, pawundi zemitwalo esatu mm. at that time pawundi yemu yalimu sente za uganda abiri siringi abiri era twakaitanga akapawundi fabakula mu 60s mm. asinyiza uganda bitu akaitanga kapound when you but organized that lavish wedding the embassies protested mm. but nabagamba what type of people are these i fought for independence mm -hmm. and much of the money was raised from private people the indians embaga eh, yobwete nemiriamugende mumubuuzi yamalawo pawuli emitwalo eki tetuganye naye tutuli mu ya covid-19 Elanga mchimuti bwekiri restricted lwaki eh, eh, bwetukunganya abantu bano bonna abantu enkumi nnya mu kifo kimu is not a recurrent expenditure The 7 billion. You worry when it is a recurrent expenditure that every month I have to pay teacher. But the dinacho bali chikola eh. ebintu ebyenjawulo. Billion musanvu. No. Have they touched on your money, allocated money? Where, does it come from? Wundi, walumu msaja wa metaphorics bogini Forex bogini hmm. yazimba ekereziya ewaabwe mwa ivory cost ezisinga st peters obunene kati erimu mmese naye bwe bamubuuza <coughs> forex bogi ne bamubuuza nti why have you spend all this money yabagamba nti ne bwe saalizimbya ekyakyeera timwali zifunyeeko thats why for me all of that man i don't get even a coin they don't consider me hmm. sente za campaign they don't even consider me sente zebaba bakusasa nebakola bafactory sizinuma Mm-hmm. tebaba <clears throat> kuziba baalizimpadde mm. ezo tezikulumanga singa sente ezo zebagenda okulya olwaleero oba mm. enkya singa tebaziridde waalizifunyeeko nabaga nti omukazi omugezi nga ofuna omusaala ozimalira mumwenge kakati okumawona omunyumiza nti bansibye mbadya nkugambye mm. nti people cannot believe The order that money goes with that, me, I'm not considered at all. Mm. But I'm, I'm, I'm, I'm profiling myself. Hmm. Ababera kuno bali bameka kati kuliko abantu bameka bangi kuliko omuntu ayogerera Museveni ayina abantu abo hmm. naye buuza Museveni omugaye nti I have a budget bakuyise ku mukolo tebanampi tebampise naye hmm. bakimanyi sigenda ku kundi endakalema alagira abantu bankwate endakalema eh. nalwesi balagira abantu humiliating tutasobola gendayo kubanga era sente zamuwamusoeera bazibye tulina amakubo gali bubi tutegerera enzige hmm. olaba gundi and thats why you have done a mistake abantu babu nga basasula ebizimbe ekyo kyani akola mu revenu ekyo kyani akola mu gundi ekyo kyani in a show of poverty mm. that's why baganda angered kuba ebizimbe bye balaba ffe batubuuza gwe mirundi abo ogerera oyina ekizimbe wazana hmm. eh, gavumenti yalibadde evaayo nenyonya bannayuganda bino musanvu eh. nezitematema zigenda kukola kinouganda abeere kati hijja ekakata kwalina let me tell you mm. tojja kola hija okola hija kitegeza ndumu abana babaganda bona basoma aha yes is your priority mm. hija is your priority somebody can notice when i dress proper roza be wafebo nabaganga do you think abana bafebo nabaganga katibana gara bwe mbuga beji yange mirundi wan mm. family ya feyo nangaganga kitekyo kulayo litejeje nze numba muntu mm. eyasikira mulumbanga omuntu nga yasikira sente za kitamwe naye omuntu eyekoledde sente ziyamanyeezo zapatiabasuma kati bagenda kugula ebizimba abasumabakozeki nkubuulira sente zaabwe era nze tezinuma namu tujja kulabako wakati tule tugenda kulaba tipa eziriwa amayinja obudde bwonna nga zinga abantu bamanya oyazibbi kyokulaba tebijja kusigaza kalinakamu nti eh, hmm. nomutwani wakajijini banne yali omwavu ngaawunya oluwumu kakati balina ebizimbe buli kibuga kyowuliye kibataddeku sente balinamu batotte bamwene bamutotte e masaka kuba balina ebizimbe byabwe n'abakoba is going to be the executive director of masaka bejebegobayo mujja kuddukayo anti muliemweka mm. <laughs> mujja kudu omuntu n'ali enkoko nobukunkumuka obuyise wansi nabo nabulyayo kapa zimulumengalo mm. kapa zijja balumengalo <laughs> kakati bwobabuuza balina sente njagala nkubuuza singa olwaleero obuuza omuwanika wenaalero namayanja azina yazina bestragikinga olufuno tabeerawo aa batwala ddombo ananziba olwo olwo gundi ayogera bya busiru ajinadduli baleetawo kiwanda ananziba nibakuba akalulu nibakuba akalulu eyokuba nti sente zaaokulyamu ekka kubaggwamu president yavayo uh, n'agamba juzi nti okuba nti ata amabaala uh, na biki na biki hmm. ayagala abantu basooke bagemebweko at 80 muliiza buzaita male naye agenda kukuŋŋanya abantu enkumi lwaki omukolo tegugenzi takoledde emusitawo sentebenga badakola emikolo gyonna egibadde gitambula mu ggwanga ennaku zero in africa yes hmm. ecobweb ecobweb onless natural small insects ebiyenje bigiyitamu but in europe Mm. the advanced countries a law is a blind kid who doesn't know his parents kati bintu bimbuulira mm. eh, ndibo ekyo kakati bwebabuuza ebintu mm. bimbuulira naye tewali ajagema abantu mu uganda nga dayana akyali muminisita ate nja bakatambi yabadde ne mulamu we nga kano akakazi akalina omuntu okukalinga mangada gakyali noddira omusajja ekyokulaba bafa kakati kankubuuliza bwekyabagema oyo ogundi kazimba do you see anglicans responding the problem overall the ministry yabba emmere nebba eddagala netakulira nabasawo kati abo bali discredited nibwobanga wefuyira pafumu nga tonaaba era ekivundu kikuyitako overall the ministry ministry eyo nagigobe eh. hmm. otekeyo abantu abalina credibility dayina talina credibility kanakulina omuntu okalinga manga tatikai tulinga tasayinza tewali ajja kugemebwa under a discredited staff in the ministry of health why did museveni make sure his unit succeed when he cannot succeed now i told you when a government loses a public confidence and trust mm. everything becomes a referendum, a referendum yeah. bagod kitovu yes but we na credibility mudayana mm. nokana kwa kwa kwa ino mtu kalinga manga da kuogera byo akazi tukaveko kanimze tamari bwakeredde eggulo ngaamaka ga kyagulanyi abaabotion eh. leaders abasinga kyagulanyi bwesige eh. gona gasiringiddwa off amajiga mukwano gwange yavudde nayogera deputy spokesperson wamaje nalaga nti kyagulanyi eh, musajja wa kitiibwa alina okuba nti akuumibwa ate bati batekayo amaje ani nga bamwisa nekumukolo hmm. tensioni yonna yakya amaje okubeera mu kibuga gajjudde kafiyo ayongezeddwamu gavumenti yaabwe yali etabuse hmm. abacyoli nebakubira smisha ko nakyake ngaajeyo ono muwangeaga mm. nti ane coordinated troop movement this is when mm. you should even mwiti balina planning i can say mm. a man who is intelligent like me i can say we are in somalia ali shahab wants to take advantage of the swearing ceremony to assassinate prominent people in uganda therefore security has taken measures to protect our people, especially from the opposition and those we deem necessary. Mm. Parliament nga mugiwa kamaje two weeks before. Tibaina bwongo. Ngo kikola before? Yes. So si sawa zino? Yeah. If, because intelligence tekola, if I get intelligence to infiltrate MPs, mm. Dwaki sitegeera nti bagenda kulwana mu gundi. Nababuulirirewo. nabagamba nti ezo uniform e, ebyambalo byebalina ebimyufu baali babikolera wakiso the man was making bwenakyogerako nagubadde mukazi we nti nze moketta why is miso efficient nti abagenda okulwanira mu palamenti hmm. era nemulya emmere nemugiteeka muzikiti nemulumba kyaki hmm. abagenda okulwanira mu palamenti nga tutegedde ekitegeeza poor intelligence the intelligence didn't know hmm. what the opposition wanted to do was planning to do mm. kyova olaba nti besi gye yalimba owa mesalent ye 24 kirumiandc yalagira ne bakuba omwana wa naye ayina sanction ziringa muwali hmm. yalagira besi yalimba aba mesal intelligence hmm. nalimba aba iso mbetherize ebundu nibayola abantu ono munnabwe abalwanyisa owa famiry nakakati kabasirikale nabawa sente akyayise mu buwozi hmm. bebali mu dissension bebakuba abantu bebakolaki tiwozanesaidi jo kuba kyayise hmm. kakati me eperson was brain nkikolaki waliwo akata bakayita state craft nabagaa ti mu uganda kakande yakayita nange hmm. you plan before most of the things that are done are not real two weeks ago ono mukyala ayogerera amajeranga me and i told her ah, you are missing oh, oh, oh. first of all you have a travel ban mm -hmm. america and the, the european union buli gyemwasindisa abantu ebagamba temugenda mu uganda mm. kakati ate goga nti bagenda kulumba why do you mention it arrest them mm. tukyogera naku bakwate bukwasi tubakudde tubazudde bakolera south africa ate era mafosa anajja yes they don't have a sinki tanga bo balowooza nti buli kintu yonna nebawagekayo analya sente nebawagekayo analya sente nebaleetayo bapapesi baabwe hmm. the brains we have brains we lift oyo omulenzi yatujoga netudduka hmm. yali alowooza nti ajja kutujoga hmm. toyinza kunjoga you have the brain erwakanina another government naye ebintu ebyo byonna byebakola tibiri scientific ekyessanyu eh, amawulire amalungi eri abawagizi bakyagulanyi bagenza okuba nti omwogezi bwe yavudde natulaga nalaga eggwanga nti bagenza okuba nti basalako amakaage nga yagafulumyemu dda era nga taliiyo security eh, bakumalubugalubale mubbe what if we found dead and me i know mm. that's why i tell you that there is an insider who is doing this why I, know that the government is engaged in the peace talks mm. with the NUP leaders so if it means somebody is sabotage an insider in Museveni's government mm. is sabotaging this eh, mzee eh, wakanya wakanya teri teri gana nkubakata eh. mapanza musimanya Museveni Nope is going to split into two elections are over Five years from now mm. bagenda ku bwa minister sebakutwale abeni because we have two situations mm. omuganda ga nti osobera otya eka ne mukibira if the bazungu have imposed this situation on us mm. why don't we pacify uganda this is pacify uganda mm. election are over let, let government release prisoners unconditionally. Mm. Those let the government fill the vacant posts of the chairperson of the Human Rights Commission. Mm. Let the government put up an inquiry so that we pacify Uganda. Mm. America bagala two issues. Back in 2007, Kenya better. Mm. Nibadira laira, nibadira uhuru. Ne luto nibabateka kempo tourism. Mm. The, the shape of the next election too. Okay. You cannot have 32 of your people indicted byICC bawereza mu Serena omusango mm. gukomanja mm. sekedi feze kumalwakuna the Americans cannot allow this country to be taken over by criminals mm. a gang of criminals that are positioning themselves to succeed themselves mzee tamali is the state in panic ukubaokkubosazekamakagabesigeagakyagulanyi lwaki bina babikola do you know that ugandanes who come on the street to demonstrate and pay the money buli muntu ajja mukampala okudemonstratekavamuwenkumiesbwoba hmm. ogenda ogaba omusaayi hmm. okwata akacupa bod blood goes where it is needed thats why you see soldiers collapsing wayimirira ebbanga eddene hmm. omusayi gudda mu bigere n'agwa kakati bali basajja museveni amagezi bakola alaming stories eke besige did hmm. besige sorod erai tukandiho and the head of iso that they are going to burn the city hmm. museveni told if my grand children bazukulu bange bagala okwokya ekibuga preempt them mubateeke wantu safely mubawe tubasomese tubawine sente bagende bakole aninsaide in government ye yali agala okuba muhoozi ye ate yawa baserikale sente kuba bantu nakubajja munjala ogenda about political prisoners tibaberefa uganda prisons babate jo bade bayina okuba nti aba NUP mbozeta mani pizza aba NUP bade bazze okuba nti bafuna eh. basikinga bay eh. mu koti masha amatema eh. 13 amalamba okuli Nubian Lee edi mfuna abalala koti yatudde omukuru omukuru koti alikachika katekateko okulayira it again demonstrates mm. that the government is fighting itself mugende musoma akati bakaita america at war mm-hmm. america at war mm. condoleezza rice yali alwana ne george powell over iraq mm. if government is engaged in peace talks with the nuclear leaders, yes, mm. why should the court disappear? Ekitegeza alina bomunda. abakoleramu bwabwe abakoleramu bwabwe ali muli munda abakoleramu pawulo muwangamaebyabiriwo tebiriwo singa badde webiri bali bali bata divided family mu demu guzanya bwina che gutegeza abakubali munda mwenyine is determined to become president or to sabotage another person ndimbe ndimbe bukibanga government ya president msebe naje kubali munda ye mwenyine era wali katangoke yaraga ko gustore aje kubali munda ingirije ya kubanga government za banenga na yaje asirimo munda kali bashitamanya byafu bashitamanya bumutego yakoze sante ne basoro bumukora ko i'm telling you Museveni directed a minister yesterday. go and tell your people that i know what you are doing mm. stop what you are doing yafuse mumpale minisita yafuse mumpale <laughs> omwekyasokaasooka n'abagamba nti sooka otulekawo mune n'abakubira obutambi mm. era bwe bavudde the had an emergency meeting about me ate nembakwateera waliwo akatambi kange akali ku platifoomu yange mm. esajja lyagambye but what is about malaria when malaria when malaria parasites mm. they enter into a river you use owulira eh, bwana ompulira <laughs> bwana ompulira nti nakutte andaba kati hmm. <laughs> yabagambye nti no bwe mulaba omuntu akwatidde malaria i think is a doctor hmm. malaria abeeramu parasites zibeera mu kibumba okikubampi okuba eddagala nokuba eddagala nokuba eddagala nerigaana hmm. ate simanyi okola otya nga medical doctor what is to do to mirundi everybody has a price katuzimbe babuze enyumba <laughs> sound proof water proof bullet proof bullet proof why do you use that money zimbidwa we kwanga nine sajja <laughs> chairman wawe na mtunduli yawe ndine nseka umanywe hmm. neva the chair the chairman wants to have to make it up with his wife hmm. alaga mu kitanda munda mbende no mukwata but this man only captures us when is we are making it up yes it is true i, I capture you akasajja <laughs> lekapagamba these machines we have consulted the experts uh -huh. the machines need 16 million the machine dollars uh -huh. the machines need what how can this man manage babaguza kianka bababa <laughs> hmm. said <laughs> the name ya kunyumba yende ligamba i don't know you bugged my house This will be come and the bag of my house. No, you call others. Am I? Nzedi wa water, ngambagi nganti nyumba yu. Ako, akakati, akakati nisi kondo mwabaganda kebagendo kubete ito mtu mekata duka. I know when to play the tapes. Eh, state, state mitetu na maji. Tunda muna jioge la state mitetu. Baita kamete ito mtu. Tunda muna jioge la state mitetu. Zee tamali. Kaja tuvu mirato. Abantu wanja waiti wako mkoro. Kagambi. Kagambi. Kagambi mbu. Mbu. The man uses fetishes. Mbu. okwesa mayembe mayembe mm. we shall not succeed in anything mm. unless we sort out that man naye message ya president yatuuse mm. what they have done they have decided to dissolve their plan mm. of overthrowing Museveni and negotiating with the American. Mm. is only one man who is remaining. Ne, ne kwa singo kurespekitinga mama mama. Mm. Na ye, nabawuli denga nga mga. nga bamugambye n'oli akugambye gundi wumula naye mm. ali determined okujjako nga bamubye nga abaserikale bamugambye bamutwagole ne bazimugjamu gavumenti yawandiikira abayizi abakulemberaanamu babiri heads of state anamu babiri obone mm. bagula esinga function n'abaana obingi bavoonya president nawe yabawandiikira naye ku bonna eh, kwakakofinga eh. nk'abantu kumi n'omu kabaka confirmingingiyo lwaki abantu banalinga down invitations zine constitutional requirement hmm. that the president of uganda shall not be sown in unless a certain yeah yeah it is not there The the chiriyo there are people who don't turn up because many countries is military why many this time and many countries bane bane many countries mm. bayina covid many countries why do you why does uganda host many if wabwe na covid wachi why why did you invite them why, if they had covid why does uganda host many uh, conferences this is where for them ababbi was anti image building naye amawanga amala gali skeptical why do we have the african union meetings now held in addis ababa mm. bakizuula ti amawanga mangi oeyo eyina ekisiraani why mm. nti bwegiholodinga museveni held yafuuka chairman wa oeyo buli gyebatwala ne papa bakugambanga nti alina ebisiraani hmm. immediately the pope left kenya muyowoza almost overthrown the Pope went to South Africa, passed the wind. Hmm. Papa, Many countries don't want to go eh, the expenditure. Navaganti Chogam, the British Prime Minister, will sleep at the res his ambassador's High Commissioner's residence. But to come and pay in a we shall have five thousand Mufunebi Tanaka sound. Banubasudiru Abagazi Navagam invest in our companies. what you needed was from Malata, from to here. Mm. President traveled, we traveled Singapore, Australia, New Zealand, everywhere inviting. Some people don't come. Mm. Yes, they don't have money. They were. Here, mm. but we are so they recognize Gundi and what work the one get Sahara, Spain, the kids, and Gundi, Spanish Sahara. Mm. African Union recognized it. Mm. pakati kuizi rikukona izi epeoples government peoples government koinachi tuina choina mm. i don't think that bobi wine with these handlers asobola kulidegenerating into what messiwatubulira enanga nolubutoe the angel of lies is enanga let me tell you <laughs> what is aceremo katonda abayambe mm. if i was a minister of information and i had that stupidity Mm. I would tell you, I would replay how a ceremony, a presidential swearing ceremony entails. Where would you basically, once you, when, when a president is being sworn in, mm. the chief justice. Chief justice has to be there? As, if anybody is sworn in without a chief justice, what happens? legit? Yes. Mm. The army pays loyalty. Yeah. They give you their colors and what. Mm. What does this, can you have a parallel one? which means binabyo bokola biba tebiriiyo yes is like a widow retaining or a divorced wife retaining my name mm. but wachino bino nawe ebiriiyoetation iyo neevaawa banoonya sente nzaitamalerekanaawe am telling you abapolisi banoonya sente enzige bazibombi bayogedeko kabirabyemmotoka emmotoka y'omukungu sakwa sakwa mumanyi bulungi yafa maradisi wegwegundi wewejjinja era gyebakubemmotoka yo ah, bagikubyegenda ah, ojoja ah, ne hos bakuba nemmotoka bbiri nawo sakwa gwe bakuba ne bamuhumiliyetinga hmm. lwaki eyange tekubwa lwaki eyange tebagikuba ate gwe bakwagazaantiogavumenti mbattatoli mu gavumenti sakwa nebamala okukujogajoga nebakunyalaku mutwe nebakunyako nebakuba omulimu muyiso nogenda bezwa nebamukuba bamukuba dyaangadi nokubisa abantu tyagaseji enkya enkya nokwata engalabiyona akasajja kalinga skeleton nogenda muyiso nze oyinza okumpa omulimu nengendayo i have been operating with that government job for eight years tosobola kunya ku mutwe nedda omuno onyalako gwakubiri tekisoate nze nagana okunya ku ah, When? Hmm. why do they target sakwa what statement has sakwa made inongo the age of lies inanga inanga me i don't whenever i say inanga i just switch enanga said enanga said tugende mwana enanga said lika lika for foka police yagambye tugende mwana bora police my main police yagambye opusha bageza bagenda kweza social media because kozinga mayhem how do you babika abantu babika abantu abakuru mu government you close the social media mm. you lost 200 billion a day mukiddemu ogwokubiri mukiddemu ogwokubiri pulezidenti yagamba mm. yava obuloket our people uh, uh, full figure ayina abantu bameka how many why did youtube insist that mine remains nenyine buyinza abawandikidde bawaddeyo nesente don't tell me yowarabish i came here for serious kakati nkugamba mm. nawandika akatabo kange this is my best book mseventhe revolutionary mm. it catches all aspects of the history of this government pulezidenti yaŋŋamba nti you reprint our books mbuyina mu luluwo mbandika mu luwo mulungereza mu lunyankole muki sebeera ba buganda nanyini buyinza mbumukolerese oli kakiiko akanonyinje bengendo mbatte mu baanamu nje kuba mutwani gwa kajiji mwasi omutu tebuli nkozesaakumu hawu bennalaba wana nga muli baavu muli bayitirivu teri muntu yandabaomwavu agaggawa teri muntu yandabako nga ndi mwavu oli musajja muganda eyo pesa yaddamu oli musajja mugandaaoganize nomwe muli bantu mmwe timwezisobola okunjogamu nze nkugamba my main point for today hmm. why has museveni clocked sat years in power which means i wrote this book mm. Mm. bagamba president mbwa monday 25 th november 2013 na bagamba chuma atukubira to to Mark n'abagaba omusajja omumuwe ekyuma nina enkofiira emitwalo ebiri nina kati mbyambala bwambazi nga babigabananyini buyinza mbwajja kunga tolinkozesa never in life every head has a price mine hakuna price mine hakuna price hmm. kichwa yangu hakuna price zeta sente nkubomotayimbwangu But even Uncle Sam failed. How can Uncle Sam fail? I talked to him. Yabakoa mwe. Bulezi mwe. Get it from me. But you name Yabakoa. Mzee tamari you name it. Jongo liya hapo kwa nina. Kwa sababa 10 billion. Njenja kata 10 billion. Nani zisizo wabasaba? Nyuli kwenye kuchoka buli muntu ina. Baja kubete. Akasaja katu kumye tulikondo. Enkoze seko. Asaja kwa mwe. Sete mejeo njeveko. Kaja kuduka wanu kaduke chigari na ina wanu kaja kuduka wanu. Kaja kuduka wanu. Mkubu mm. ulira. Gugam, why museveni has clocked 30 years in power let me use two, uh, two simple examples mm. to illustrate my point point. one look at a student any student follows a particular course you start in the nursery school enter primary school to secondary level and then university at all levels the same student goes through a different stage in education reflected in different subjects and examinations. At every level, you compete with others, and there are those who are dropped along the way. In 1986, Yoweri Museveni took power after a five-year protracted war. He then had no mandate from Ugandans. This is why his government was a transitional government from 1986 to 1995. Transitional. Uh -huh. It was a transitional government. Mm. abadp bakkiza about bajja gentleman's agreement mm. it was not a government of a national unit neither was it a coalition it was a broad-based government mm. a broad-based government you come as an individual okay. nkugamba the government had to put the necessary institutions in place and formulate a new constitution for uganda Mm. After this, like a student, I explained a student. Mm. The Museveni atandikidde the nursery school. Yep. the primary. primary. ayingidde secondary school mm. agenze ku erevu gyemyaka asatu mwemeka asatu mwetaano yes tewali ejo egifuna wa ate ginaataano eyetaano egijja ejauniversity tewali ejo egifuna if you don't understand this situation mm. that by the time he came he, he had organized a protracted war mm. five years in the bush the higher the risk the dividend nanyini buyinza oli olowooza muwanzija wa nantu alangania agende mutano wa mirundi n'omuzimu otekunzita analogant man like me after this assignment mm. of making the new constitution he competed with others in 1996 for the presidency olwo tuvudde mu buwambi mu transition mm. tugambye kakatuze mu movement system every person can come and compete ayina emeka kati omwenda agufuze zeroanti yajja muwambe hmm. yajja muwambe nemumukkirizaera eh, abadp bebaali basingamu obungiyona nekkiriza nti twetaaga okujiga ebiwundu emyaka mwenda vu zero <laughs> emyaka mwenda zero <laughs> kagati emyaka mwenda bwegibala okugwako nemukola constitution hmm. nemulaga mu movement system Eh? Mm. katulimumovementhe won the mandate of the people and embarked on another stage thereafter uganda entered a new political dispensation mm. tuvudde mu movement tuyingidde maritiparty ani aliwo ani aliwo sekendo sikulu wagiyingize with different subjects different teachers nina okuza ne political political scientist we makerere ekyo takimanyi hmm, baleka ngala bikwekwala how can a professor go on a strike can i go on a strike me can i go on a strike over payments over payment nze abantu nabeeranga mustate nafunanga emitwalo nkaaga hmm. eh, eh, i can give mirundi ejob go to god give it to your mother nvumiraddalamusajja obwe bwetaa he wanted the mandate of the people and embarked on another stage thereafter naye obusajja kyebunkoze gwe okimanyi buli bizinesi zange ne bugitaugamba nti gonde simanyi eh, eh, eh, tutta porogulamu ene batotenebatojokemo kasajja gwe kavudde entebe nga kayiruneetize mu mpale thereafter mm. uganda entered a new political dispensation maritipartism maritipartism requires that each party sponsors is candid and this is what is happening in uganda mm. museveni is now a property of uh, is the property of the party. It's the, the party that decides whether he should stand as their candidate. There is no game where a person chooses his or her opponent. Since all political parties choose their candidates freely, Museveni remains a matter of NRM. Anybody who wants to stop Museveni should be a member of the decision-making board of NRM or must sponsor a more popular and stronger presidential candidate. This is the bitter fact. I recently had Mm. I recently had a comedian on one of our local FM stations shedding tears that I've seen one president ever since he was born. I answer him. He did not tell us how many schools and education institutions has gone through two in the last 30 years. He did not tell the listeners how many cars has changed under this same period. He did not tell us the number of businesses as set up under the same period. What this means is that since he does not have a veto on Uganda's politics, has to suffer from this frustration. If you are tired of the same supermarket in your area, you either go to another area or you start yours in the same area. Those who do not want President Museveni must mobilize other Ugandans, especially those who support him, to change their position. and vote them. As long as his supporters form the largest percentage of voters, Museveni will still be around. ensonga eh, ziri bizi nyaro eh, mu kataba kenye nini hmm. oyogedde ku nsonga okuba nti nno pate zisalanr mwereeta hmm. fere nazidfirenrmwerafereyaniaaaaidate hmm. why do you pay for air tickets to get soccer stars abroad to play ni zoko nziremu eh. watch ina ogambe free doesn't have but we dig this conference na nemuleta kasoro candidate so candidate is that being free you see abagano vanga problem is soko vayo tell you hmm. every party organization has its structures look what is the catholic church hmm. the moment the pope says full stop baba gamba simogere ya gero komesaza wala bako mukatuli chakanyu kama yinji yivu solo candidate eh? is part of their constitution why do you complain it's not part ah, kakati gomba no kuronda neta omulungi gwe baganya okweshimba omwenale mu aveyo mu muwe the point i wanted to develop hmm. tiye mbabazi is on his way back naye kazinda hmm. is a victim of any fighting between mbabazi mm. nga era lwaki safasiredi mm. kazinda nebamuteeka waku bigirimaana mm. kazinda maama we yazibya amaaso agenda kufa kazinda is languishing in prison mm. my humble submission in this as imbabazi comes back akolenga kaihula kaihula yagamba saagala mulimu naye muteeki tata mbabazi bwaba mulokole nga ne mukazi we taata we kanoni ayambe kazinda muzayi tamara omvuzeemu supidi kati ensonga eyokubiri jenja twogereko ogambye ku nsonga nitulete baleete aba abatamuseveni baleete owaabwe bamuwagire amugjeko nmulemesa kuba nti abantu bamuwagira mukumuwagira enkamba ense ogana okuwuziramukyankugamba kyalukasa enkubuziza bakuba abakazi bonna babarepinga kyalukola kyenkubuuzizza kyobatuwulirmwamuleeta n'agwa teyagwaate yali wammwe bebwine has never been yours faa wawe atava museminaariyo gwemumbuulireko bebwine yava museminaariyokibano bebamuleteera bamuleetera twakiitanga edda tweronde omanye omupiira gwe twalonzanyanga kati twerode tetulina tbobi waini fathe bishop bobi waini yava mu seminary ki <laughs> yava mu dp yava mu fdc yava mu nrm bobi waini yava mu seminary ki <laughs> bobiwaini ngaabunyaabunya olumwafiya mafiya bobiwaini ngaabunya olumafiyamafiyaamanyi gabantu tekiriyo how many de de demonstrations is bobi waini lead zimbulireyo iyi wezi yaliko yakwata kesa uyabesije aha yes nganda is a product of FDC mumuwe kasita mudira ekkanisa ekereziya nemugiwa the opposition also claims that an incumbent president mastermind is rigging because all institutions are under his total control. This was partly answered by my submission mm -hmm. that incumbents lose power to strong and well-organized opponents. In the countries I have enumerated above, where strong incumbents were trounced, the institutions were under their government. kawunda ekibiina kya unip wasntrent tisenaleero gye balaba sente ne bagoba lumumba nonyini buyinza n'atwala ddombo olwo ne bakuba gundi ne bakuba ofono yayina okuteeka obubabe balya sente enalimu zinotanentrekiti pati eriwo abagenda mu byelection sente ne bazebbira hmm. but unep unep one country one leader that leader kennes kawunda akasajja kakirwa kamukuba hmm. keke boys kawunda weneva kawunda wanted to address a press conference yatekanga abamawulire mu nyonyi addressing a midair press conference this morning dr kawunda has said kamukuba ekimu n'omudaala gw'omuowino naye mu abayina kisaka atawanya akatale k'owino n'ateekayo ensajja lyetemu baba omuowino emigo kayo nga tebamwagala yeye museveni yafuna 90 gwe bakuwagala mukazi gwe This is not an entrenched party. 95% NRM is not an entrenched party. You are just this but, but it is a mass party. be a fellowship. Fellowship in Uganda was a who, who is who in Uganda except Museveni at IGDM. You are not going to be One man. Because I'm organized. Okay. When I'm saying you have to come with it. Nangandi navuganya nitumwebaze somero yange naligala. Naye ngeza mu Ministry of Education. Mm. Ndemba sababu yambi bangambe mbulwale balwa nemuga gudi musiro somero gendo olitunda mwete muvumiri ya eight years tibalinda bako dia pipa never seen in my life ejogo nendi bintu nendi bajja mu mpale bayebere hmm. bade has a price chicho yangu hakuna price tugende mu maso chicho yangu hakuna price i have enumerated above mm. where some incumbents were trounced kamuzibanda emwanzi emalawi mm. kamuzibanda mm. omwanzi the lyon hmm. bamukuba ndanda ye yakuba buyoya nga bamuwadde hmm. emyezi mukaaga gyokka hmm. eburundi e, e, e, tewali muhutu yakulirayo yasomerayo yava bweru withini bamuwa emyezi ekyo yakuba buyoya ekyo not organized you are not organized the opposition yes. it is not the role of museveni to put order in you nebulayo nze ayogera corruption hmm. nenjogera sente zebabbye at high risk hmm. nenjogera diana sente zabidde mu covid nemugulamuwe hmm. nenjogera kino nenjogera kino eh, nyinza okuba bobi waine ekikoneyewunabantu balina okulabako twakalikodiababadde nemusebenababadde nemuseveni bambabazi kati bebamuvuganya ababadde nemuseveni babidande oyinaka bwekoledde ronda museveni hmm. e gwokyuka otya omuntu yakyuka mu ddiini bali babiri umali mubusiraamu nabbi yasaba hmm. nti amaanyi umali gwakozesa okusanyawo obusiraamu allah gamuwe atunde obusiraamu hmm. nekyapenekituukirira sawulo katonda namugamba edamascus nti sawulo njegagizaki sawulo nafuuka paecourt of the bible was written by paul st paul nemumuyina abantu What, how many times has Bobby Wine commented on the Rampart corruption in this country? Teri mtuwa mefuza achuka. Ante achuka wa. Abafune mudipi bagina mweni yipi. Teba ina, anti ba antu, ba isi eri ya badde ngundi. E- e- e- ya badde chi, ngundi. Dara kubari nyidi. Rivurusu, hii. Dara kubari nyidi. Ira matesa ni government, I want teri yo. However much you hide it, no leaders <laughs> are negotiating with the government. If you were negotiating, singa wanabana babatande. Nkugamba. Hmm. Incumbency only helps those leaders who have performed who have performed in fact in politics mm. losing an election and to be defeated are uh, interpreted differently. To lose an election means mm. that the government made avoidable mistakes that led to the loss. Being defeated means that the government had no alternative. The voters were fed up with it. Therefore, rigging or no rigging, the most important fact is popularity and support do you, don't you, know, do you believe Museveni has no support in Kampala in 2011 mm. all of the councillors in Kampala were in NRM Lukwago came to Kampala as an independent hmm. nebagala mujja munte yasoma Lukwago got 600 million shillings from an NRM man ngasubira enguudo mu Kampala ngayala kukoto kizengu lukwago did not have gold ku uh, polling station teyina ku observers on one thousand polling stations eba yibatu waba tatabeerako nabo it prompted numbers okumuleta aba volunteers mm. ani yayogera nga sema timba akuba lukwago bava mwenaleero nebakubira kojja seggo nesimu ti obululu bwetu staff yenze buli ku kampala high school wazisegonesi nefado nabaga musumululekano musumululekano kyali kina ali mumunda people wouldn't want sematimba why kampala bamubiramu nnyo kibona baleeta kesakanatigumyensi kitaka natigumyensi nga bali bekwesi naleeta esajjettemu naliteekamu wino nebakozesa omukazi ono akabokedde nekakuba omukazi omunyankole omukazi omunyankole why don't you say that atrader mm. oyo omukazi okimanyi nti bamukwatako oyo omukazi pulezidenti yabawa miliyoni bikumi ebyo byewino mm. amigundi nakyobe nabiteeka ku account mu centenary bank hmm. omukazi oyo yagamba abasajja bavudde mu set house nebanteeka ku gun point nebatwalako bibiri that woman you see the making noise ayawulira mu bantu n'abawuliramu kugamba has bobwen commented on the win people ne abogera kwobobi wine kiza omuekisinza okufuna